här är GPA 08 och GPA 09, två stycken storsäljande puckantenner för 3G och 4G. GPA08 den har då två stycken antennelement och det behöver man för att få en ordentlig hastighet på 3G och 4G. Den här antennen finns då med bara två stycken LTE-antenner eller två stycken LTE-antenner och Wi-Fi. Och puckantenner använder man till exempel på apparatskåp uppe på fordon och liknande. Det vill säga där man vill ha en låg antennprofil och där man vill ha en antenninstallation som kan utsättas för lite väder och vind. De här antennerna, både GPA 08 och 09, de levereras då med en packning i botten och sen så säkrar man dem från undersidan med en kontramutter. GPA 09 då, den har två stycken antenner för 3G och 4G och dessutom så har den både wifi och GPS-antenn inbyggd. Den här täcker då ganska många olika tekniker. Den här antennen levereras också med kontramutter och med packning för att göra en vattentät och robust installation. Båda de här antennerna de har mellan 2 till 5 dBi förstärkning beroende på vilket frekvensband du använder dig av. På de låga frekvensbanden runt 800-900 MHz där har de 5 dBi förstärkning och på de högre banden så har de runt 2 dBi förstärkning. De klarar ett temperaturspann från minus 40 till plus 80 grader. Så de klarar i princip alla de temperaturpåfrestningar som vi kan råka ut för i den svenska miljön. Antennerna levereras som standard med en meter kabel och behöver du längre kabel så har vi naturligtvis olika typer av förlängningskablage och har du behov av en större volym då kan vi tillverka de här antennerna med den typ av kabellängd som du behöver. Mer information hittar du som vanligt på vår hemsida www.indurewireless.com och behöver du mer info kan du också slå oss en signal på 08-659 4300. Tack för att du lyssnade!